We could have a super over if a wicket falls or no runs are scored off the next two deliveries. जिंदगी के इस खेल में साथ हैं हम बांट के कम करें पार इन मुश्किलों को न करो आंखें नम चुनो सही मंजिलों को दो आवाज हो जहां से सुनेंगे हम सभी को एकजुट रहो करो देश को सलाम सारा देश है खिलाड़ी साझेदारी है कमाल इस परेशानी का सीधा है जवाब लौटेंगे बेहतर न मानेंगे हम हार तुझको है जान प्यारी तो ले ले जिम्मेदारी लंबा चलेगा खेल रहेगी जंग जारी पड़ेगा हर बार भारी कर से हद से यारी जिंदगी की ये पारी जीतेंगे बारी बारी अब मिलकर ही सामना करेंगे ये वाली मैच सब साथ में लड़ेंगे सब हो जाएगा ठीक रखो दूरियां समझदारी के लिए दिल से शुक्रिया आएंगे हम वापस कोई स्टेडियम से कम नहीं पर्दा कोई भी हो बदला कभी दम नहीं हो जैसे भी हालात पर है वही जज्बात वही खेल वही जोश तुम और हम वही जितनी मुश्किलें हैं उनसे ज्यादा सख्त हम मुश्किलों को देंगे हिम्मत से शिकस्त हम जाके वक्त को बता दो ज्यादा वक्त नहीं अब वापस आके बदल देंगे पूरा वक्त हम आएंगे हम